Quem que tá no porta-mala lá? Cadê a chave? Ai, bonito! bolicha. Olha, não foi positivo, positivo. É por dentro. Oi. Oi. Tá, tá, Tem, já achei, é achei é só. Tá. Fica na segurança, João. Vamos ver se a gente tá no porta-mala aí. Como é que é meu porta-mala, hein? Como é que é meu porta-mala, hein? Deixa do lado. Senhora, assim. carro é seu? Como é que abre é o porta-mala, senhora? Do lado esquerdo no painel tem um que acende a luz, a lanterna, e tem um negócio redondo. Sei. Aperta do lado. Apertei, apertei, apertei, apertei. Do lado. Não tá abrindo? Não. Abriu? Abriu? Calma aí, Nessa. Calma aí. Calma, Rádio, Nessa. Ah. Vem, ah. pode vir com a polícia militar, irmão. Pode vir, pode vir com a polícia militar. Calma, tenha calma. Ai, isso aqui. Calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma. Tá tá? Calma, calma, calma. Vamos dar corte aí. Calma. Você Está aqui da casa, vai, Wilson? Pode ficar tranquilo, que a polícia militar agora, tá? Deixa eu tirar. Qual é o seu nome, senhor? Calma, calma, calma, que senão vai machucar. Não, não, não, não foi, não faz força. Calma, calma, calma. Calma, calma. Lourdes? Calma. Calma, calma, Nunes. Aí. Pode ficar calma. Pode ficar calma, pode ficar calma, pode ficar calma. Calma, calma. Calma, Calma, senhor, calma. Calma, meu calma. Calma.